Yeah. todos, Feliz Natal. Espero que estejam bem desde o nosso, desde o nosso último vídeo. Esta semana temos como sugestão uma maquilhagem de beleza, uh, neste caso uma maquilhagem de noite, específica à noite de Natal. Uh, eu espero que vocês gostem e que hum, se ponham bonitas e se sintam bem convosco próprias. Eu optei por uns tons mais natalícios, como o vermelho, o verde um, e o dourado. E hum, boas festas! Não se esqueçam, gostem do nosso canal, subscrevam qualquer eh, ideia, dúvida, sugestão, estejam à vontade, coloquem nos comentários abaixo e até já!